despertador de Catalunya es belluga. Estàs escoltant... Al matí la mare que el va parir. Avui desplacem tot l'equip del programa Líder fins al Tecnocampus de Mataró, on la universitat i l'empresa es donen la mà. De 7 a 11 del matí vine a veure'ns les cares. 4 hores conduïdes, dirigides i comentades I per en Carles Pérez. Ja playback, eh? Al matí, teu despertador L'esparell, l'aparell, xiscla impecable en la tauleta. Vale. Ah, no el destrosso perquè em va costar un ronyó i perquè incompora un ràdio del capeta. El programa més xiroi que hi ha aquest món. Ah, la lleganya encara em sol de la pestanya i ja sóc trebat en plena retenció que els entinc de la freqüència que em toneja la paciència i